еріңе төлі сен үшін деп итке ұқсап салпақтап іштеп жүреді Сағап алып келіп бергеніне қуанады рахат алады саған алып келіп бергеніне 24 төрт сен алым мейісіндесің Алым не дейді мынау қапа болуы қуанауы Кеде енесіне қылбаған нәрселерді саға қылады сені біреу тарынтырса кекіртейін қажып үзі балысы келеді өзін аябайды сені қорғайды сен төреге балдарды да бағады сенің туғандарың өзіңнің өзінің туғандарындай мәміле қылады айтып отырса көп сен де еріңе төле де неменен төлейсің жақсы сөзменен тосып ал жақсы сөзменен тамақ бер балдарыңды қуыршақтай қылып киіндіріп қой балдарына жақсы тәрбие бер ал сені бағамын деп жүріп балдарын тәрбиелаған уақыты жоқ педагогикасы да жоқ тәрбиелей албайды ол ал баққанды ғана біледі табиғат осындай ал қоғамда жүреді саған үй салып берген квартплатаны төлейді саған киім алып береді саған осы балдарыңды тәрбиелайды деп төле аны бұзықылықтан сақта ошол сенің төлегенің ал башка қатындарды қарабасын ал күнде башка қатын іздеп қиналбасын кім маған бір жақсы сөз айтып қояды екен кім маған жылмайып қояды екен кім менің акыбалымды сұрайды екен ким менин акыбалыма күйөт экен деп башка катындарды карабасын башка жылмайып койгон катындан жылуулук издебесин сен бер ушуну ушу төлөгөнүң аны бузукулуктан сакта эгер эриңди бузукулуктан сактай албай атасыңбы демек сен төлөбөй атасың ага үйдө сага көзү көтөрүлбөйт демек сен сасып кысып өзүңдү карабайсың көчөгө чыксаң гана жасанасың эриңе жасанбайсың ал көшеге сағушып жасанып шыққандарды ғана қарайды қана бір ерің үшін даярданып тосып алып ерің таң калсынчы ой үйде ушундай ал барбы деп мына бұзықылық тоқтайды сөзін кайтарба бір таң калдырчы еріңді бұл төлегеннің ушу төлеген аялдар күнде күйеулерін таң қалдырады күйеулер үйге шашады бүгін үйде демені күтіп атат екен қандай тамақ қандай қоздық қандай сұлулық қандай мейірім күтіп жатады мені үйде деп кейбір еркектер үйіне иттей келеді айласы жоқ келеді кейбір еркектер просто малшасынан бұзықылық қылады іздегені үйде жоқ а табиғаты талап қылып жатады төлеш керек барлық нәрсеге төлеп өлсең арзан алдым бекер алдым деп ойлама ортынан бересің қатынды алсаң барып табасың башқа башқа бір қатынға жалынасың некеңде жоқ саған ешқандай байланысы жоқ башқа қатынға подарка бересің аның көзіменен тең айланасың и бұның үшін ақыретте тозаққа да түсесің эмнеге аялыңа төлөбөгөнүң үчүн аялыңа маани бербегениң үчүн аялыңды тарбиялабаганың үчүн аялыңды баалабаганың үчүн баасын билбегениң үчүн эриңе төлөбөгөн үчүн бұл жашоодо кемсинип жашайсың уялып жашайсың елдердің аялдарын көргенде сен кемсінесің е мен ерім ушуну кылып бербей атат деп айта албайсың арга сиз өзүң кылганы чыгасың еркектей иштеп баштайсың үйгө тер жыттанып сасып келчү болосуң үйдө жыпар жыттанып отура турган аял көчөдөн сасып келет ушул бактылуулук